Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having uh, yourself a wonderful day. Happy 75th uh, Independence to uh, all of you guys. In today's video, we'll be reacting to reacting to uh, veteran uh, Dutch soldier uh, singing the Indonesian Raya as well as talking about his uh, experience. This video was suggested by uh, A. Uh, Romatahun. Uh, thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I'd like to take a moment and thank you guys and welcome you to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when a new video is uploaded. Stay tuned guys, we'll be right back. Welcome back guys, we're going to get started with the video momentarily and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction so please make sure you stay until the end. With that said, let's get started with our video. Ooh, Bishanallah aku berdiri Jadi patu mengita. Indonesia kebangsaanku Kebangsaan tanah airku Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Dit was kloppen. Schieten, ham, ham, schiet, schiet, schiet. Ik zeg, ik denk er niet aan. Ik goot niet klaar. Ja, ik heb ook heel wat waarschuwingen gehad. Nou, die gewond waren, die bleef, bleef liggen. erg. Hm? Ja, ze werden nog beroofd dikwijls. Hé? Ja, ik heb collega's gehad die nog aan zijn lagen te... Nee. Ja, ja nou. Soms dag in dag uit en soms was het weken rustig. Daarom, wij mogen als Hollanders niks goed praten. Het fout was, was fout, klaar. Ja, daar heb ik schuldgevoelens over. Ik ben mede schuldig, klaar. Ik had wel kunnen weigeren, maar ging de gevangenis in. Ik kan me nog herinneren dat we op een patrouille waren in Ngawi Nakotjali dat twee, we waren twee ploppers gevangen. En die ene het was nog een joch van, mijn leeftijd, twintig misschien. Misschien een wel jonger, maar net toch. Maar net Nou, ik zeg, als het vlak de kost zijn, dan geef ik een stoot in je rug en neem je de benen hoor. Nou ja. En het is gelukt, "Om, heb ik in de lucht geschoten, net alsof ik... Ze vochten voor hun vrijheid. We hadden in Indonesië niks meer te maken. In Indonesië was het vrijgemaakt door de Japanse capitulatie. Maar wij wilden dat prachtige volk weer onder ons ja. nooit mogen doen, nooit mogen doen. Nu dan we de gevangenis in, maar nooit meer, ik had het nooit moeten doen, maar ja, het is... We hadden een vuurpeloton, hè? Hmm. En een van de jongens van het vuurpeloton, die lag onder mij, ik lag erboven. Ben ik wakker s'nachts, ik denk, zal ik hem helemaal verrot slaan? Zo'n vuurpeloton. Je weet wat dat is, hè? Dus zijn schoenen had ik onder het bed een stuk weggegooid en het nijd. Iedere plopper was schuldig, vonden, wij. Dus die, die, die uiteindelijk kregen ze allemaal de kogel? Ja, ongetwijfeld. Nou, ik heb er eens een keer bij gestaan, ik erachter stond zo. Nou, ik kon ze wel uitschreeuwen. Bawardi. Mag ik geweer even hebben, eh, Toan? Ja hoor, hier. Neem ik jouw kleding. Maar wie kreeg ik die schoten werpen? Daar moet ik ook een foto van hebben. Die ben ik hier in een in het bos. Maar ik was zo geneden. Ik vond het helemaal niet zo erg. Dat is zo gek. Ik vond hier in de gevangenis ik heel prettig werken. Nou, dan kon je iets voor die mensen doen. Je kon het eten en drinken extra geven, weet je, aandacht geven. Schuldgevoel afkopen. Wat? Je schuldgevoel een beetje... Ja, kon je je schuldgevoel een beetje kwijt. Want het waren geen boeven hoor. Of, nee, helemaal niet. Ze vochten voor hun vrijheid. En die wilden wij hun ontnemen. Nou zeg, Indonesia kabangsaanku, kabangsaan tanah airku Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu Indonesia Raya, merdeka, merdeka is vrijheid Indonesia Raya, merdeka Indonesia raya merdeka, merdeka, rakyatku, rakyatku Indonesia. So that was a, a Dutch uh, soldier talking about his experience in uh, Indonesia. Uh, so as he was mentioning basically, and uh, as we saw in previous videos, the Japanese uh, were uh, occupying Indonesia and then after the Dutch came and then after basically the, the, the Dutch uh, Indonesia got uh, their uh, freedom basically 75 years ago. So it had a profound um, impact on this gentleman. And war, subhanAllah, not only has impact on the those who are being, those who are suffering throughout the war, for example, the victims, um, as well as the, the soldiers. And he was impacted greatly, which we saw here. Uh, so, but it's interesting that he has actually memorized the uh, Indonesian uh, raya, which is kind of uh, cool, word uh, by word. So it was really nice to, to see him uh, sing that. I enjoyed it. I hope you guys did too. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you want me to react to another video, please put a comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and uh, support. And again, uh, happy 75th uh, Independence Day. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. And inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. العلم السلام